uchinchi reyx ko'plab miflar afsonalar va fitna nazariyalari bilan to'lib toshgan ko'pincha o'yinlar filmlar va ko'plab kitoblarda natsistlarni shayton malaylari nujlar quruvchilari va qadimiy yunon artefaktlari kolleksionerlari singari ta'riflashadi va chindan hammamiz bilamizki natsistlar mistika va turli tuman sirli narsalarga juda o'ch edi ular o'zining dahshatli ideologiyalarini yaratishda akkult g'oyalardan foydalanishdi keling bugun bularni qaysi biri haqiqat qaysi biri mif bo'lganini ajratib olsak okkultizm sekta va 3-reyxdagi mistika haqida 10 ta faktni tahlil qilamiz. 3-reyxdagi mistetizm haqidagi hikoyani u yerda davlat mafkurasi hisoblangan natsizmning asosiy raizm va antisemitizm haqidagi g'oyalardan boshlash kerak. Bularni bari Gitlerdan ancha avvalroq paydo bo'lgan edi. U bularni yo'q joydan o'ylab topmagandi. 19-asr o'rtalari va 20-asr boshlarida ayrim mutafakkirlar dunyo oliy hamda past irq mavjudligi haqidagi fikrlarni olg'a surab boshladilar bu kabi mutafakkirlar nafaqat germaniya balki misol uchun buyuk britaniya va fransiyada ham bor edi tarix bu kabi mutafakkirlarning bir nechta o'nligi bilan tanish o'sha paytlari bu kabi nazariyalar urfga kirgan edi bu mavzuga qiziqadiganlar ham yozadiganlar ham anchagina bo'lgan buni hozirgi odamlarning fitna nazariyasiga chiplashtirishga vaksinatsiyaga yerning tekis ekaniga odamlar hech qachon koinotga uchmaganiga va boshqa shu kabilarga ishonishga qiyoslash mumkin irqiy afzallik taraf tarafdorlarining g'oyalari ayrim detallarda farqli edi biroq oliy irqqa mansub odamlar bor ular oriylar degan mujda eng asosiysi edi O'rilarning vatani Shimoliy Yevropa hisoblanadi. Hozir o'sha o'lkalarda yashovchi xalqlar ilk qadimgi o'rilarga yaqin bo'lgan odamlardir, ya'ni olmonlar, gollandiyaliklar, Skandinaviya xalqlari, fransuzlar, inglizlar va hokazo. Janubliklarning esa boshqa irqlar bilan aralashib ketgan va qoni buzilgan. Irqqa oid mana shunday nazariyalarni o'ylab topganlar o'rilar xudoga taqaluvchi irq bo'lib, ham intellektual, ham jismoniy, ham axloqiy jihatdan boshqa irqlardan ustun deb ta'kidlardilar. Ularni fikriga ko'ra, oriylar past irqqa mansub xalqlarni boshqarishi va nazorat qilishi kerak edi. Oriylar irqiga yahudiylar mansub bo'lgan Semit irqi qarama-qarshi qo'yiladi. Oriylar ustunligining tarafdorligiga ko'ra, yahudiylar oriylar qonini buzish, ularga har qanday zarar yetkazish uchun o'z qonini oriylar bilan aralashtirishni maqsad qilgan. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun irqiy nazariyalar tarafdorlari odamlarni yahudiylar bilan nisbatan yengillikdan boshlab, anchayin radikal bo'lgan har xil kurash yo'llariga chorlaydi pichoqlay boshladi ba'zilari oriylarni faqat oriylar bilan turmush qurishga chaqirdi ayrimlari esa semitlarni yo'qotish yoki ko'payisha olmasligi uchun ularni hech bo'lmaganda pichib qo'yish kerakligini aytardi shunisi qiziqki irqchi mutafakkirlarning bir qismi o'z nazariyasini mistika bilan bog'lamas edi ular unchalik muvaffaqiyatli bo'lmasada qaysidir ma'noda ilm fanga suyanishga harakat qilardi boshqa irqchi mutafakkirlar esa o'z nazariyasini chinakam fantastikaga aylantirib yuborgan edi oriylar qadimgi atlantlar ya'ni afsonaviy atlantidaliklar avlodi degan nazariya ayniqsa mashhur edi afsonaga ko'ra u yerda juda ham yuksak tamaddunga ega bo'lgan qadimiy orol edi ammo keyinroq u yerlar tabiiy ofat tufayli yakson bo'lgan va oriylar go'yo mana shu atlantlar avlodi edi biroq ularning kuchi ham tamadduni o'zining zolimona qattolligi tufayli g'ayri yahudiylar tomonidan barbod etilgan bu kabi antisemit nazariyalar ko'plab yevropa mamlakatlarida mashhur edi bunday ta'kid ularni ma'qullovchi odamlar ham ko'p bo'lgan. Axir tug'ilishidanoq boshqalardan afzal ekaniga ishonish ko'pchilik uchun judayam maftunkor g'oya ekani aniq. Adolf Gitler boshqaruvga kelgandan so'ng bunday g'oyalardan, yahudlardan tashqi dushman obrazi yasashda va xalqni o'z atrofida birlashtirishda unumli foydalandi. Shu tufayli irqchilik, natsistlik mafkurasini ajralmas bo'lagiga aylanib qoldi. Irqiy afzallik g'oyalariga qiziqish fonida har xil to'garak va klublar faol ko'payib bordi. Shunday jamiyatlardan biri Tule jamiyati ede. Bu jamiyat Germaniyada Gitler boshqaruviga kelishidan 15 yil avval paydo bo'lganda unga a'zo bo'lganlar mistikaga qiziqar va Orilar ajdodi janubdagi uzoq mamlakatdan kelganiga va o'sha mamlakat nomi Tule bo'lib, u aynan Atlantida ekaniga ham ishonardi. Jamiyat a'zolari har xil qadimiy hujjatlarni erkin talqin qilar va ulardan ushbu afsona haqiqat ekanini isbot o'laroq foydalanishardi. Ular yashirin mistik marosimlar orqali qadimgi Orilar bilimiga ega bo'lish mumkinligiga va ulardan harbiy maqsadlarda foydalanish imkoni borligiga ishongan edi. Bu jamiyat anchayin keng ko'lamli edi. Ular jurnallar va byuroshuralar chop etar va jamiyat ichida kelajakda Gitlerni yaqin tarafdorlariga aylanadigan kishilar ham bor edi. Masalan, uning yaqin yordamchilari Rudolf Gess Holokost tashkilotlaridan biri bo'lgan Hans Frank, Gitrix Eckert va boshqalar. Gitlerning o'zi u jamiyat a'zosi emas edi, lekin bu jamiyat olmonlarning boshqalardan ustun ekani haqidagi antisemit g'oyalarning inkubatori sifatida katta rol o'ynaydi. Jamiyat a'zolari o'z g'oyalarini olomonga yetkazish uchun ma'ruzalar va turli chiqishlar qiladi. U yerda ruhan yaqin bo'lgan odamlar yig'ilardi va ana o'shalar Milliy sotsialistik partiya tuzishda katta ahamiyat kasb etdi. Ya'ni bu Gitler boshchiligida tarkibidagi natsistlar partiyasi edi va mistika hamda jodugarlikka qiziqadigan odamlar katta siyosatga kirib kelgandi. Tule jamiyati atrofida urushdan so'ng ko'plab miflar va fitna nazariyalari urchib ketdi. YouTube'da ushbu jamiyat ichida qadimgi tamaddunlar, hatto o'zga sayyoraliklar texnologiyasi bo'yicha qurollar tayyorlangani haqida ko'plab psevdo hujjatli filmlar bor va albatta bularga hech qanday dalil yo'q va bari shunchaki safsata. Gitler boshqaruvga kelgandan so'ng davlat tomonidan moliyalashtiriladigan jiddiy tashkilot tashkil etildi. Uning nomi Annenebro bo'lib, ajdodlar merosi degan ma'noni bildiradi. Uning bosh vazifasi irqiy afzallik g'oyalarini to'g'riligini isbotlovchi faoliyat bilan shug'ullanish bo'lgan. Tashkilotda har xil fan sohalarining chinakam olimlari ham mehnat qilardi. Shuningdek, u yerda har xil mistiklar, mediumlar va mutloq psevdo ilmiy fanlar vakillari ham ishlardi. Ularning barchasi Reyxni okkult mafkuraviy ta'minlash bilan shug'ullangan. Ular ular nafaqat tadqiqotlar olib borgan, balki SS askarlariga treningga o'xshagan mashg'ulotlar o'tgan. Treninglar davomida askarlarga past irqlarni yo'q qilishni olijanob ish ekani va ularni yo'q qilish paytida hech qanday achinish yoki vijdon azobini his qilishni keragi yo'qligi aytilib, miyalari yuvilgan. Miyasi yuvilganlar orasida konslagerlar soqchilari ham bo'lgan. Annenebre a'zolari ularga nazariyaga muvofiq mantiqiydek ko'ringan ma'ruzalar o'tkazib, nimaga yahudlar bilan boshqacha emas, aynan shunday yo'l tutish kerakligi to'g'risida gapirgan aslida shunchaki ilm fanga oiddek ko'rinsa-da, noilmiy bo'lgan bu kabi nazariyalar ilmiy deb taqdim etilgan aytish mumkinki anna nebre 3 reyx aholisi uchun yangi din yaratishga harakat qilayotgan edi o'z mistik marosimlari falsafasi va ramzlariga ega bo'lgan bu dinga qadimgi german afsonalari antisemitizm va irqiy ustunlik g'oyalarini asos qilib olishgan anna nebre a'zolari ss askarlariga runalarni o'qishni shuningdek olmon folklorini o'rgangan. Chunki SS-chilar mafkuraviy jihatdan maksimal darajada ishonchli tayyorlanishi kerak edi. Annenebre Nebre Germaniya va bosib olingan mamlakatlarda turli qazish ishlari olib borgan. Ular qadimiy hujjatlarga ega bo'lgan arxivlarda yashirin chop etilgan qo'llanmalar izlashgan va qadimgi mukammal ajdodlar haqida ma'lumotlar topish uchun chet davlatlarga katta ekspeditsiyalar uyushtirishgan. Annenebrening Nebrening asosiy lideri Gennix Gemler edi va u Germaniyada Gitlerdan keyin ikkinchi o'rinda turardi ya'ni u juda ham ulkan ta'sir doirasiga ega bo'lgan natsist edi u mistikaga qattiq qiziqar va bir qismini gitler qabul qilgan boshqa qismini esa aljirashdek qabul qiladigan o'z g'oyalarini muntazam ravishda gitlerga shipshitib borardi atlantida haqidagi afsona bunga misol bo'la oladi boz ustiga gimler o'zini ming yil avval yashab o'tgan germaniya qiroli genrix ptitselov reinkarnatsiyasi ya'ni qayta dunyoga kelgan shakli deb hisoblardi Gimler ko'plab okkult va psevdoilmiy g'oyalarni jamlar va Annenebra yordamida ularning sirini ochishga go'yoki o'rganishga urinardi. Misol uchun u yerning sirtida ichida energiya oqimi bo'lgan qandaydir energetik chiziqlar, meridianlar bor bo'lib, yerning o'sha chiziqlari kesishgan joyda kuchli maydonlar hosil bo'ladi va aynan shu joylarda shaharlar va harbiy bazalar qurish kerak der edi. Annenebra xodimlari bo'lsa o'sha kesishuvlarni topish va ularni ishlash tizimini o'rganishga harakat qilardi. Qo'shimchasiga Annenebra bosqinchilar jamoatchilar tomonidan bosib olingan yurtlarni muzey va ibodatxonalardan har xil tarixiy artefaktlarni tashib ketish bilan shug'ullangan. Bu artefaktlarning ko'p qismi butunlay yo'q bo'lib ketgan. Shuningdek, Annenebre vakillari tomonidan o'lik yoki tirik inson tanasi bilan ilmiyga yaqin bo'lgan har xil tajribalar o'tkazilgan. Natsistlar o'z g'oyasini ilmiy asoslashga intilgan. Buning uchun har xil o'lchamlar, shu jumladan inson tanasi parametrlari ularning ko'zi, qulog'i, lablari o'lchami va bu o'lchamlarning o'zaro muvofiqlik kasallik va hokazo ko'rsatkichlari kerak edi. Shu maqsadda Annenebre tadqiqotchilariga o'lim lagerlaridan jasadlar yetkazib berilgan. O'lik tanalar tadqiqoti bilan Avgust Hirt shug'ullangan. U jasadlarni bo'laklarga bo'lar, suyaklarni ajratib olar, kalla qismini kesib olar va shundan so'ng spirtlab namuna eksponat sifatida saqlardi. Eksperimentlar shuningdek tirik odamlarga ham o'tkazilgan. Qo'rqinchli va noinsoniy eksperimentlar, masalan, odamlarni ular xuddi o'sha konslagerlar mahbuslari edi. Ular qanchalik tez jon berishini o'rganish uchun qahratonda yalang'och qilib qo'yishardi. Oyog'i oldin muzlashni boshlaydimi yoki qo'limi shuni kuzatmoqchi bo'lishardi. Natsistlar ushbu tajriba ostidagilarni odam deb hisoblamasdi, chunki o'zining irq nazariyalariga ishonardi. Shuning uchun ular tajriba ostidagilarga nisbatan achinish hissi yo'q edi. Ammo Annenebrida an'anaviyroq tadqiqotlar ham o'tkazilgan. Masalan, tashkilot Tibetga bo'lgan birinchi ilmiy ekspeditsiyani ham moliyalashtirgan va urushdan avvalroq 1000 1933 yilda bo'lgan edi. Asosiy maqsad Ori ajdodlar merosi bo'lganiga qaramay, ekspeditsiyaga nafaqat obskurantlar va mistiklar, balki chinakam olimlar ham yo'l olgandi. Gimler sharqiy mistitsizmga juda qiziqardi va Tibetda sirli bilimlarni va ehtimol kuchli rivojlangan tamaddunning sehr jodu ilmiga ham ega bo'lgan vakillar yashaydigan qadimiy Shambula mamlakatiga yo'l bor deb o'ylardi. Qizig'i natsistlar o'rtacha olmon tibetlikdan anchagina farqlanishiga qaramay tibetliklarni o'zini yaqin qarindoshi ya'ni ularni ham oriylardan ekaniga ishonardi ekspeditsiya davomida ular tibetliklarning yuz a'zolarini o'lchashardi ya'ni chiziqlar sirkullarni olib tibetliklarning burni qulog'i yoki miya aylanasini o'lchardi ekspeditsiya a'zolari boshqa joylarga ham safar qilgan asosan janubga olmonlar afsonaviy yurtlar okkult manbalariga ko'ra oriylarning ilk ajdodlari mansub bo'lgan tule va giperbariya izini qidirardi ular hatto qadimgi bob Qobil xarobalarida Iroq va Kareliyaga ham tashrif buyurishgandi. Ekspeditsiya davrida ular o'rilar irqini boshqalaridan ustunligini ko'rsatib beradigan artefaktlar topish maqsadida arxeologik qazish ishlari olib borishgan. O'sha paytlari yana yerning yaralishi va tuzilishi haqida ham hammaga anchayin ishonchli ko'ringan har xil psevdo ilmiy nazariyalar mavjud edi. Masalan, bo'sh yer nazariyasi bor edi. O'sha nazariyaga ko'ra sayyoramizni ichi bo'sh, ya'ni yerning ichida katta bo'shliqlar bor bo'lib, u yerda hayot tashkilot mavjud edi daryo va ummonlari fizik jihatdan ishlash prinsiplari hozircha noma'lum bo'lgan o'z quyoshi ham borligi aytilardi anna nebra a'zolari shunday deb hisoblardi shuning uchun ham omadsiz kechgan bo'lsa-da eksperimentlar o'tkazishga harakat qilishar va u yerning ichi bo'shmi yoki yo'qligini tushunish uchun har xil ilmiy izlanishlar olib borishardi yerni tubida qandaydir nurlanish mavjud uni jilovlab qurol sifatida foydalanish mumkin degan farazlar ham bor edi gitlerning yaqin mulozimi rudolf Ges bu farazga o'zimizga shunchalik ishonardiki ichida magnitlari bor yostiqda uxlardi chunki bordiyu germaniya dushmanlari o'sha nurlarni boshqarish usulini o'rganib olsa va uni o'ldirmoqchi bo'lsa shu yostiq uni qutqarishiga ishonardi uchinchi reyxda runalar katta ahamiyatga ega edi natsistlar ularni ajdodlar bilimi bilan bog'lagan shuning uchun runalarning alohida ramziy kuchiga ishongan masalan germaniyada shunaqa alohida harbiy bo'lim bor edi oldinroq eslatib o'tganim ss ular armiyaning go'yo elita bo'limi boshqarmasi bo'lib shaxsan Gitler va Gimmerga bo'ysungan. SSchilar Führerni qo'riqlashar, bosib olgan yerlarda jazo operatsiyalarini tashkillashar, konslagerlarni ham qo'riqlab borishardi. Umuman olganda natsizmga yoki shaxsan Führerga nisbatan kuchli mafkuraviy sadoqatni namoyon etadigan ishlarni bajarishardi. Ularning ramzi ikki chaqmoq ko'rinishidagi ikkita zik runalari bo'lib, ular o'lim, g'alabani bildirar. Shuningdek, chaqmoqlar ota oladigan skandinav xudosi Toraning ramzi edi. Natsistlar islamning yana boshqa runa ramzi ham bor bo'lgan svastika bu belgini hamma biladi u qadimgi davrlardan buyon ko'plab turli tuman madaniyatlarida mavjud bo'lib quyosh muvaffaqiyat hayot va mehr ramzi edi masalan siz tibet yoki hindistonga borsangiz u yerda bu svastikani tez tez uchratishingiz mumkin ammo bu yerdagi hamma gitler muxlisi ekanini bildirmaydi gitler o'zining mening kurashim deb nomlangan kitobida natsistlar bayrog'idagi bu belgini quyidagicha ta'riflagan edi tug'dagi qizil rang ushbu harakatning sotsial g'oyasini bildiradi. Markazdagi oq doira millatchilik g'oyasi, oq irq ramzidir. Uning ichidagi svastika esa o'reylik irqi to'la hukmron bo'lishi uchun muntazam kurashni anglatardi. Svastika va runalar ko'rinishidagi SS ramzlarini ommaviy namoyishi ko'plab mamlakatlarda taqiqlangan. Natsistlarning mistik ramzlaridan va yana biri qora quyosh edi. Bu ham shimoliy mifologiyaning qadimgi ramzlaridan. Unga ko'ra qora quyosh bu nurini ko'z bilan ko'rish imkonsiz bo'lgan osmon jismidir. Biroq uning nurini inson meditatsiyalar va okkult amaliyotlar yordamida o'z psixik xususiyatlarini mashq qildirgach ko'ra olishi mumkin. Germaniyada qadimiy qasr bor, uning nomi vevelsburg Natsistlar davrida ushbu qasr SS zobitlarni tayyorlovchi markaz bo'lgan. Xuddi o'sha yerda Gimlerning kabineti ham bor edi va Gimler u yerda ko'p vaqtini o'tkazardi. Qasrda Opergruppenführerlar zali deb nomlanuvchi zal hozirgacha bor. Ushbu zalning eng markazida pol qismida qora quyosh belgisi aks ettirilgan yuqori darajadagi ezoterik kayfiyatli natsistlar gimmerlar boshchiligida meditatsiya va marosimlar uchun ushbu zalda to'planishardi ular qachondir o'reylik irqiga yo'qotgan psixik imkoniyatlari qaytadi va qora quyosh o'z energiyasi va kuchini o'reylar yerda hukmronlik qilishi uchun beradi deb o'ylar edi hozirgi paytda qora quyosh ramzi natsistlar va ko'p xudoli xalqlar orasida juda ham mashhur uchinchi reyxdagi okkultizm haqida so'zlar ekanmiz an'anaviy dinlar bilan munosabatlar haqida gapirmay iloji yo'q baribir mohiyat bitta boshqacha va paranormal e'tiqod gitlerning diniy qarashlari hozirgacha tarixchilar orasida katta muhokamalarga sababchidir vikipediyada hattoki gitler nimaga ishongan yoki ishonmagani haqida katta hajmli maqola bor gitlerning onasi juda ham dindor katolik ayol otasi esa skeptik va ateist odam edi o'zini chiqishlari va yozib qoldirgan ma'ruzalarida gitler o'zining katolik ekani haqida bir necha necha bor aytgan va natsistlik mafkurasi ayri nasroniylik mafkurasi, nasroniylik qadriyatlari va xudo natsistlar uchun hammasini muhim deb ta'kidlagan. Shu bilan birga u bir necha bor nasroniylikni tanqid qilgan va uning odamlarga zararli ta'sirlari haqida so'zlagan. Shuningdek, natsistlar partiyasi diniy tashkilotlar, masalan, protestantlik yoki katolik cherkovining ta'sirini pasaytirish uchun ko'p ishlar qilgan. Ularning kislorodini to'sib qo'yishgan. iyagova va shohidlari va boshqa nasroniy sektalari umumiy yo'q qilingan. Gitler uning hamkorlari diniy arboblarga qilayotganini yaxshi bilgan va eng kamida unga xalal bermagan. Ko'plab tarixchilar Gitler aslida dindor odam bo'lmagan degan farazda hamjihatlar. Biroq o'z nutqi va chiqishlarida u dinni eslashini sababi bu unga qo'l kelishi edi. Chunki o'sha paytlari Germaniyada dindorlar ko'pchilikni tashkil etardi. U esa ular bilan munosabatlarni buzish va ularni dinini tanqid qilib, ularni qo'llab-quvvatlashini, boy berishni istamasdi. U hattoki ko'plab diniy mulozimlar lavozimlar bilan uchrashadi va ularni bari Gitler juda ham dindor inson ekaniga ishonchi komilligini aytardi. Ular buni go'yoki u bilan muloqot orqali bilib olishgandi. Avvalo u shunchaki ustalik bilan ularni aldardi. Axir u odamlarni manipulyatsiya qilish va o'zining istarasi bilan ularni maftun etishni yaxshi uddalardi. Shu bilan birga Gitler ateist ham bo'lmagan. Gitler u yerda nimadir borligiga ishongan ekani ehtimolga yaqinroq, lekin hech qanday dinga e'tiqod qilmagan va u yerda nimadir borligiga bo'lgan ishonch ishonch unga qattiq ta'sir o'tkazardi o'ylashimcha hammada shunday tanishlari bor ular qaysidir dinga e'tiqod qilishni aytadiyu ammo diniy ezoterik amaliyotlar an'analar xurofotlardan iborat qandaydir aralash amallarni bajarib yurishadi bunday odamlar pravoslavlardan bir qism hinduiylikdan bir qism buddaviylikdan bir bo'lak va yana vkontaktdagi energiya va vizualizatsiya kuchi haqida yozilgan bir nimalarni o'zlarida aks ettiradilar odatda bunday odam hamma joydan o'ziga yoqqan hech qaysi strukturaga ega bo'lmagan qilgan hamma narsani shunchaki bularga ishonish yoki yoqqani uchun o'zlashtirib yuradi shu bilan birga bunday odam o'zi ishongan mikslarga pravoslavlik u ishongan narsalarning 90 foizini inkor etishiga qaramay o'zini pravoslav deb atashi mumkin katta ehtimol bilan adolf gitler ham shundaylardan bo'lgan bo'lsa kerak balki u hayotining so'ngiga qadar qaysidir paranormal holatga ishongani yu qaysisiga ishonmaganini tushunmay ham o'tgandir Gitler boshchiligidagi natsistlar xohlagan taqdirda ham nasroniylikni yo'q qila olmasligini tushungan. Shuning uchun ular nasroniylikni o'zgartirishga, alohida o'riylar nasroniyligini tashkil qilishga qaror qildi. Injilni ko'chirib yozadigan maxsus tuzilmalar tashkil qilindi. Ularning vazifasi bu kitobni de-yahudiylashtirish bo'lgan. Ya'ni ular bu kitobdan yahudlarning nasroniylikdagi alohida o'rni haqida yozilgan hamma narsani chiqarib tashlashi kerak edi. Injil ustida uni natsist rejimi uchun zararli bo'lgan har qanday bobini o'chiradigan yoki o'zgartiradigan butun boshli institut ishlagan muqaddas kitobni natsistcha variantiga ko'ra iso yahudiy bo'lmagan uning ta'limoti esa kechroq yahudiy bo'lgan appolos pavel tomonidan atayin o'zgartirilgan natsistcha injilni yangi nashrida bildirilishicha yaqinlariga muhabbat va murosa nasroniylarni zaiflashtirish va ularni boshqarish oson bo'lishi uchun qasddan kiritilgan ekan yana isoni shahidlik konspeksiyasiga ham o'zgartirish kiritilgan buning o'rniga natsistcha talqinda u shafqatsiz natsiz qahramon etib tasvirlangan shuningdek natsistlar tomonidan o'zgartirilgan injilda 10 ta emas 12 ta amr bor edi bu ikkita qo'shimcha amrlar quyidagicha jaranglardi o'z qoningni toza saqla va ustozing va dohiyingga hurmat bajo keltir shu bilan birga natsistlar injilda shaklan o'zgartirilgan yangi ahd qolishini istardi va bir qatorda eski ahdni to'liq taqiqlamoqchi edi chunki unda faqat yahudlar va ularning xudosi haqida so'z borardi gitler eski ahdni shayton injili deb hisoblardi aytganday gitler haqida ekranda siz hozir Gitler chizgan kartinani ko'rib turibsiz. Unda onasi Maryam va Iso tasvirlangan. Gitler rassom bo'lganligini hammangiz bilasiz. Bu kartinani u 1913-yilda yoshlik davrida chizgan. Mening nazarimda tasvir juda yorqin va quvnoq. Reyxda astrologiyani ham alohida o'rni bor edi. Yuqori rutbali natsistlar va Gitlerning kundaliklaridan ma'lumki, ular astrolog bashoratlariga juda ham jiddiy munosabatda bo'lgan va o'z astrologlari bilan muntazam maslahatlashib turgan. Gitler hattoki harbiy operatsiyalarni rejalashtirish paytida ham o'z astrologlari so'zlariga tayangan gitlerni yaqin hamkori rudolf ges gitlerdan ham ko'proq mistitsizmga mukkasidan ketgan edi va mana shu ges gitlerning yaqin ham fikri bo'lishiga qaramay 1941 yilda juda ham noodatiy ish qildi 41 yilda germaniya buyuk britaniya bilan jang holatida edi ges esa germaniya nomidan bu davlat bilan tinchlik sulhi tuzishim va sovet mamlakatlariga qarshi ular buni birlashishim kerak degan qarorga keldi buning Shuning uchun ges shaxsan u yerga borishi kerak edi. U o'zi samolyot boshqara olardi. Shuning uchun tun payti samolyotga mindi Buyuk Britaniyaga uchdi. U yerda esa uni o'sha zahoti hibsga olib, umrining oxiriga qadar qamoqqa tashlashdi. Mulohazalar omadli kechmadi. ges ham ushbu safarni astrolog yordamida rejalagan va aynan mana shu sana va shu vaqtni tashlashini sababi sayyoralar joylashuvi muvaffaqiyat va'da qilayotgani edi. Biroq bunday bo'lmadi. Sayyoralar adashibdi. Qizig'i shuki, gesning bu harakatidan Gitler g'azablandi. Bu tushunarli hol va shuning uchun u Germaniyadagi bashoratlar bilan oshkora shug'ullanadigan astrologlarni hibsga olish uchun buyruq berdi. Ushbu kasb sohiblariga nisbatan chinakam ov boshlandi. Qo'shimcha qilish kerakki, Gitler o'zining astrologlarini xafa qildirib qo'ymadi va deyarli urush so'ngigacha ular bilan maslahatlashishda davom etdi. Astrologik bashoratlar shuningdek propaganda maqsadida ham qo'llanilardi. Omadli bashoratlar ularning jangari ruhiyatini ko'tarish uchun Olmon askarlariga muhim janglarda muddatidan avval eshitirilardi va aksincha salbiy bashoratlar yozilgan varaqalar ularni jangari kayfiyatini sindirish uchun dushman tomon askarlari orasiga tarqatib yuborilardi gitlerning vafoti va natsist germaniyasining to'liq mag'lubiyatidan so'ng ham fyurerning muxlislari juda ko'p edi hozirgi zamonda ham irqiy ustunlik g'oyalarini targ'ib qilib boruvchi natsistlar haqida hamma biladi biroq yana shunday ham bir yo'nalishi borki bu ezoterik gitlerizm sodda qilib aytsak bu mistik diniy sekta bo'lib unga ko'ra gitler shunchaki diktator emas balki muqaddas shaxs yoki xudoning mo'jizasi masih edi ezoterik gitlerizmning birinchi da'vatchisi savitra devi ismli ayol bo'lgan u yunon fransuz yozuvchisi edi va hindiston hamda hindcha ruhiy amaliyotlarga qiziqar shuningdek natsistlar tarafdori edi ikkinchi jahon urushi davrida u hindistonda bo'lib u yerda mahalliy natsist tashkilotlar bilan hamkorlikda natsizm g'oyalarini targ'ib qilgan urushdan so'ng u yevropaga qaytdi va jang yakson qilgan mamlakatlar bo'ylab sayohat qilar ekan hind an'anaviy libosi bo'lmish sariga o'rangancha va svastika ko'rinishidagi sirg'alarni taqib olgancha odamlarga Gitler Hind xudosi Vishuning yerga zulmat davri tugatilishi uchun yuborilgan elchisi bo'lganini va Führer boshlagan ishni yakuniga yetkazish uchun natsistcha g'oyalarni asrash va keng yoyish kerakligini aytardi. Undan tashqari u o'zining e'tiqodi tasvirlangan kitob ham yozgan edi. Gitler muxlislaridan yana biri chililik diplomat Miguel Serrano bo'lgan. U qadimiy fitna mavjud ekanini tasdiqlovchi ta'limot tashkil etgan. Unga ko'ra go'yoki afsonaviy Iskandariya kutubxonasi atir atayin giperbareya va sehrli qobiliyatga ega bo'lgan oriylar yashab o'tgan qadimiy yurt mavjudligini isbotlovchi hujjatlar yo'q qilinishi uchun yoqib yuborilgan boz ustiga ular yerga o'zga galaktikalardan kelgan bo'lib keyinchalik oddiy yer aholisi bilan aralashib keta boshlagan va shu tufayli falokat sodir bo'lib giperbareya yo'q qilingan oriylar esa o'zining mo'jizaviy qobiliyatini boy bergan emish serranoning fikriga ko'ra gitler urushda mag'lub bo'lmagan u shunchaki yerdagi missiyasini bajarib bo'lgan odamlar yoshlarga ular amal qilishi kerak bo'lgan ta'limotni yetkazib boshqa o'lchamli yondosh olamga o'tib qolgan va hozir ham o'sha yerda baxtimizga ezoterik gitlerizmga ergashuvchilar ko'p emas ular asosan neonatsistlar muhitida bor xolos ya'ni oz bo'lsa-da shu gaplarga ishonadiganlar bor yaxshiyam ular kamchilik 3-rex va natsistlar bilan bog'liq barcha mistik narsalar haqida so'zlar ekanmiz urushdan so'ng sug'orilgan katta miqdordagi fitna nazariyalarni eslab o'tmay ilojimiz yo'q fitna nazariyalarini yaxshi ko'raman va o'ylaymanki ular sizga ham yoqadi biroq umid qilamanki siz ularga ishonmaysiz va yumoristik kayfiyatda qabul qilasiz xullas aslini olganda gitler o'zini o'ldirmagan degan qarash anchayin keng tarqalgan aytishlaricha diktatorlarda bo'lgani kabi uning ham qiyofadoshi bo'lgan gitlerning o'zi esa go'yo urushdan so'ng qochib qolgan emish boz ustiga qandaydir noma'lum joyga emas antarktidaga konspirologlarning aytishicha natsistlar yer ostidagi bo'shliqlarga kirish yo'lini topishga muvaffaq bo'lgan bo'lishgan ekan. Esingizdami? Ichi bo'sh yer shari haqida aytib o'tgandim. Shunday qilib konspirologlarning aytishicha natsistlar Antarktidadagi mana shunday bo'shliqlarga harbiy baza qurishibdi va hozirgacha o'sha yerda umr guzaronlik qilishyapti ekan. Yerning ostida 3-chi yoki 4-chi Reyx gullab yashnab rivojlanishda davom etyapti emish. Gitler esa urush tugagach u yerga yer osti kemasida olib borilgan va yana konspirologlar likopsimon shakllardagi nujlar aslida yer ostida yashayotgan natsistlar qurgan korabllar deb ham ham da'vo qilishadi ochiq oydin ayon bo'lgan fakt shuki natsistlar chindan ham disksimon shakldagi uchar apparatlar bilan eksperimentlar o'tkazishgan biroq hech narsa qila olishmagan konspirologlar esa teskarisini ta'kidlashadi boz ustiga urushdan so'ng ko'plab go'yoki hammasini o'z ko'zi bilan ko'rganlarini qandaydir yashirin jamiyat vril haqida guvohliklari paydo bo'ldi ushbu afsonaga ko'ra natsistlarning qo'lida yer ostida mavjud bo'lgan va shu bilan birga disksimon shakldagi uchar apparatlarga ega bo'lgan yuksak tamaddun haqidagi ilmiy manbalar tushib qolgan. Bu kabi apparatlarni yoqilg'isi esa vril deb ataladigan qandaydir yashirin kuch hisoblangan. Vril bu unga ega chiqqan, uning yordamida ko'plab yuksak texnologiyali qurilmalar yasasa bo'ladigan qandaydir tuganmas energiya. Urushdan so'ng ommaviy tarzda nashr qilina boshlagan ezoterik va psevdotarixiy kitoblarda yozilishicha, natsist Germaniyasida vril jamiyati mavjud bo'lgan. U yerda esa xuddi Annenebredagi singari olimlar mehnat qilgan. Shuningdek, shuningdek u yerda uzun sochli medium ayollar ham bo'lib ular yer osti tamadduni bilan aloqa o'rnatib u yerdan vril bilan ishlash sirlarini o'rganishgan va ularni natsistlarga yetkazishgan afsonaga ko'ra kalta sochlar urfda bo'lishiga qaramay medium ayollarining sochlari to'piqlarigacha uzunlikda bo'lishi kerak edi chunki bu o'sha tamaddun bilan aloqaga chiqishlarida ularga yordamchi vosita bo'lgan o'sha psevdo ilmiy kitoblarda hatto o'sha medium ayollarning suratlari ham chop etilgan shuningdek uchar disk obyektlar suratlari ham tabiiyki vril jamiyati mavjud bo'lganligining hech qanday isboti yo'q bu shunchaki ezoterik va konspirologlarning uydirmalaridir ya'ni ko'p afsonalar mavjud gitler go'yo muqaddas garal ya'ni iso o'zining havoriylaridan bilan bo'lgan so'nggi uchrashuvda sharob ichgan idishni topishga uringan bu idishni qadimda ko'plab qidirgan chunki uning sehrli kuchiga ishonishgan gitler ega bo'lishni qattiq istagan boshqa artefakt esa taqdir nayzasi edi bu rimlik askar uni o'ldirish olish uchun isoni biqiniga sanchgan nayza edi dunyoning bir xil joylaridagi muzey va haramlarda saqlanadigan turli artefaktlar mavjud va shu joylarda har bir nazariyani egasi haqiqiy nayza mendagisi degan davoni ilgari suradi biroq ulardan birortasi ham haqiqiy ekaniga ishonch yo'q xullas ko'plab afsonalarga ko'ra gitler taqdir nayzasiga ega chiqishni qattiq xohlagan aynan venadagi gabsburlar muzeyidagi artefakt imperatorlik hukumatning ramzi bo'lgan va uni juda qiziqtirgan biroq hujjat suratlarda Gitlerni bu kabi qiziqishlari aks etmagan. Bu kabi ma'lumot asosan konspirologik va mistik kitoblarda qayd etilgan. Biror bir fitna nazariyalariga ishonsangiz, buni izohlarda yozib qoldiring. Aynan qaysilariga ekanligini ham. Barcha izohlarni shaxsan o'zim o'qib boraman. Ular video targ'ibotiga ham yordam beradi. Kanalga obuna bo'ling va albatta like bosib qo'ying. Adekvat va aqlli bo'ling. Siz bilan Dameoz bo'ldi. Ko'rishguncha.